सबैभन्दा सर्वप्रथम हाम्रो सिक्किमको फ्रन्टलाइन लाइन वरियर्सहरूलाई म एकदमै ठुलो धन्यवाद दिन चाहन्छु अनि एकदमै बिग कङ्ग्रेचुलेसन पनि किनभने आज तपाईँहरूको योगदानले गर्दाखेरि सिक्किममा दुईवटा पो कोरोना पोजिटिभ आज नेगेटिभ भएर घर फर्किएका छ अनि this is a very great and big news र तपाईँले एकदमै बेसी तपाईँलाई म बधाई दिन चाहन्छु र समयलाई खेर नफाली म मेरो एक दुईवटा पोइन्ट्स तपाईँहरूसँग म सेयर गर्न चाहन्छु त्यो पोइन्ट चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ five positive sides of corona virus पाँचवटा यस्तो खालको कुरा जुन चाहिँ कोरोना भाइरसको एकदमै सही अनि राम्रो कुराहरू र तपाईँले अचम्म मान्नुहुन्छ होला कोरोना भाइरसको पनि राम्रो कुरा छ होला र भनेर अभियसली मैले एक दुईवटा कुरा तपाईँ लिएर आएको छु र सबैभन्दा अगाडि आज यो कोरोना भाइरसले तपाईँ हामीलाई डिसिप्लिनमा बस्न सिकाएको छ डिसिप्लिन नम्बर वानमा हामीलाई डिसिप्लिनमा खानु सिकाएको छ सिक्किमको भित्रको हामीले स्टडी गर्नु पर्दाखेरि आज हामी तपाईँ हामी एकदम तपाईँ हामी अलिकति धेरै हामी नन भेजमा नन भेजहरू छौँ भेजिटेरियन भने नन भेजिटेरियनहरू धेरै छौँ र हे तपाईँलाई म तपाईँहरूलाई म भन्न चाहन्छु जति पनि नन भेज हामीले खान्छौँ नि त्यसले हा नन भेजमा धेरै मात्रामा आज तपाईँको हाम्रो हामीले फ्याट्सहरू इन्टेक गर्ने गर्छ अनि जति हामीले फ्याट इन्टेक गर्छौँ नि हाम्रो इम्युन सिस्टम त्यति नै हाम्रो कमजोर हुन जान्छ र भेजिटेबल्समा आज हामीले फाइबर अनि फाइबर साथसाथै जति पनि मोस्ट अफ दि न्युट्रियन्ट्सहरू आज हामीले मिनरल्सहरू आज हामीले भेजिटेबल्सबाट पाउने गर्छौँ सो वर्ल्ड हेल्थ अर्गनाइजेसनले पनि यो कुरा पुष्टि गरिसकेको छ कि भेजिटेबल्स भेजिटेरियन इज बेस्ट भन्ने कुराहरू र सबैभन्दा अगाडि हाम आज हामीलाई खानु सिकाएको छ म तपाईँलाई इन्करेज गर्न चाहन्छु सकेसम्म तपाईँहरूले पनि भेजिटेबल्समा फोकस गरि गरिदिनुहोस् भने ताकि तपाईँको इम्युन सिस्टम स्ट्रङ हुन जाओस् भनेर र दोस्रो कुरामा आज हामीलाई पिउन सिकाएको छ अभियसली हामी धेरै नै अलिकति धेरै नै पिउने गर्छ र म मैले देखेको अनुसार मैले बुझेको अनुसार यो कुरा हेर्नुहोस् हामी एल्कोहलमा अलिकति इन्भल्भ भएको जति पनि व्यक्तिहरू छ नि आज आज यो कोरोना भाइरसले सिकाइरहेको छ हेर्नुहोस् जब हामीले एल्कोहल जब हामीले इन्टेक गर्छौँ एल्कोहलले एउटा कुरा पक्कै हो तपाईँको हाम्रो इम्युन सिस्टम अनि इन्टरनल तपाईँको हाम्रो अर्गेन्सहरूलाई ड्यामेज गर्ने कुरा गर्छ र इन्टरनल अर्गेन ड्यामेज हुनु नै हाम्रो इम्युन सिस्टम डाउन अनि विक हुनु सो हाम्रो इम्युन सिस्टम डाउन हुने कोरोना भाइरस इन्फेक्ट इन्फेक्सन हुनु धेरैभन्दा धेरै चान्सेस हुन्छ सो आज हामीले यो मद मदिराबाट पनि अलग बस्ने एउटा अवसर पाइरहेको छ this is the second positive side of corona virus so थर्डमा म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु यसले हामीलाई डिसिप्लिनमा बस्नु सिकाएको छ भने यसले हामीलाई सफा हाइजिनको कुराहरू सिकाइरहेको छ अभियसली हामी बजारमा जान्छौँ भने हामी आफ्नो साथीहरू भेट्छौँ अनि टाढैबाट हाई अनि बाई भन्नु नमिल्दो हुन्छ र हामी उनीहरूसँग हात मिलाउनु पर्छ दो हामीले कन्ट्याक्टमा हामी बस्नु हुँदैन भनेर जान्दा जान्दा पनि because they are my friend so म उसँग बात गर्नैपर्छ हात गर्नैपर्छ सो तर यो जान्दै जान्दै पनि आजको दिनमा हामीले सेनिटाइजर हाम्रो ह्यान्ड सेनिटाइज गर्छौँ साथै जब हामी घरदेखिको बाहिर जान्छौँ भने जब घरदेखि बाहिर गएर जहाँ धेरै पब्लिकहरू हुन्छ नि त्यहाँबाट फर्केर आएर जब हामी घरभित्र पस्छौँ नि त्यो टाइममा आज हामीले एकदमै हाइजिन गर्ने हामी नुहाउने गर्छौँ अनि हाम्रो लुगाहरू अलग्गै निकालेर राख्छौँ ताकि त्यहाँ चाहिँ कुनै पनि कुनै पनि प्रकारले कोरोना यो भाइरस चाहिँ त्यहाँ आउन सक्छ सकेको हुनुसक्छ भनेर हामी यो कुरालाई हामीले गर्ने गर्छौँ आफूले आफूलाई सेनिटाइज गर्ने कुराहरू अनि आफूले आफूलाई नुहाइँदै अनि सफा राख्ने कुराहरू मास्कहरू लगाउने कुराहरू सो मलाई लाग्छ कोरोना भाइरसले आज हामीलाई सफा बस्नु पनि सिकाएको छ अनि क्लिनिनेस अनि हाइजिनमा पनि हामीलाई बस्नु सिकाएको छ र साथै म तपाईँलाई म फोर्थ एन्ड फिफ्थ एकदमै इम्पोर्टेन्ट लाग्छ मलाई र तपाईँहरूले एक म तपाईँलाई सेयर गर्न चाहन्छु फोर्थमा तपाईँलाई भन्नुपर्दाखेरि कोरोना भाइरसको कारणले गर्दाखेरि हेर्नुहोस् है हेर्नुहोस् तपाईँ हामी यति धेरै इङ्गेज हुन्छौँ लाइफमा नि जीवनको हाम्रो दौडमा यति धेरै इङ्गेज हुन्छौँ हामी हामी एकदमै आफ्नो काम धन व्यवसाय लिएर ओभरै बेसी हामी सेन्सिटिभ हुन्छौँ अनि ध्यान दिएर हामी आफै बिजी भएको कि साँच्ची नै बिजी भएको कि यति धेरै बिजी हुन्छ कि हामीले आफ्नो आफ्नो आफूलाई पनि क्वालिटी टाइम दिन पाइरहेको हुँदैन र हामीले आफूले आफ्नो परिवारलाई फ्यामिलीलाई पनि हामीले टाइम दिन पाइरहेको हुँदैन है र तर आजको दिनमा कोरोना भाइरसले एकदमै twenty four hours maximum hours आज हामी फ्यामिलीसँग बस्ने मौका पाइरहेको छ अनि आफूले आफूलाई जान्ने मौका पाइरहेको छ क्वालिटी टाइम आज हामीले स्पेन्ड गर्न पाइरहेको छौँ हेर्नुहोस् यो यो लकडाउनको कारणले गर्दा या भनौँ यो कोरोना भाइरसको कोरोना भाइरसले गर्दाखेरि आजको दिनमा एउटा पतिले पत्नीलाई अझै गहिरो रूपले चिन्ने मौका अनि पत्नीले आफ्नो पतिलाई अझै गहिरो रूपले चिन्ने मौका अनि आफ्नो आमा बाउले छोराछोरीलाई अनि छोराछोरीले आफ्नो आमा बुवालाई अनि घर समाजलाई चिन्ने मौका पाइरहेको छ अनि आफूलाई आफूलाई चिन्ने स्पेसली क्वालिटी टाइम स्पेन्ड गर्न पाइरहेको छ वा that is a very big and best positive पाइ पार्ट अफ कोरोना भाइरस र म तपाईँले इन्करेज गर्न चाहन्छु यो यसलाई पोजिटिभली पर्छ हामीले पोजिटिभली uh, हामीले uh, यसलाई सही ढङ्गले uh, यो कुरालाई हामीले हाम्रो जीवनमा एप्लाई गऱ्यो भने एप्लाई गर्नुपर्छ भन्ने म तपाईँलाई इन्करेज गर्न चाहन्छु साथै fifth and very important points of corona virus that is स्वास्थ्य म एउटा फिटनेस फ्रेक अनि म एउटा जिम ओनर अनि म जिम कोच भने पनि तपाईँले भन्नुहुन्छ अनि म एउटा नेसनल लेभलकै एथलिट्स पनि हो सिक्किमलाई रिप्रेजेन्ट गर्छु र फिटनेस इन्डस्ट्रीलाई हेर्नु पर्दा कि हामी बेसी भएको छैन यो तपाईँको लगभग भन्नु पर्दा अलिक राम्रो प्रकारले सात दिनको लिएर सात देखिको लिएर अब दस भनौँ यति वर्ष मात्रै अलिकति भयो स्पेसली पाँच वर्ष राख्न चाहन्छु म अलिकति फिटनेसमा हाम्रो सिक्किमका जति पनि मान्छेहरू अलिकति इङ्गेज भएको छ अभियसली तर फिटनेसमा म्याक्सिमम् पर्सेन्टेज आज हामी एकदमै हामी फिटनेसमा छैनौँ हामी यो कुरामा छ तर कोरोना भाइरसले आजको दिनमा हामी फिटनेस लेभलमा बढाउनु पर्ने कुराहरू हेर्नुहोस् तपाईँलाई म भन्न चाहन्छु lockdown is not a solution lockdown solution हुँदै होइन तर सल्युसन चाहिँ के हो हामी कोरोना भाइरसबाट कसरी बाँच्न सक्छौँ भन्ने कुरा त्यो चाहिँ हाम्रो इम्युन सिस्टम स्ट्रङ हुनुपर्छ my brother and sister I want encourage you न this is the time to wake up man यो टाइम यस्तो खालको आएको छ हामी अब यो कुराबाट हामी फिटनेस लेभलमा जानु जानु हामी फिटनेसमा एकदमै ध्यान दिनुपर्ने कुरा छ म तपाईँलाई भन्न चाहदिनँ तपाईँले पर्टिकुलर यो कुरा यो फिटनेसमा गर्नुहोस् त्यो फिटनेस गर्नु होइन तपाईँ you can do whatever जुन कुराले फिटनेस एक्टिभिटिज जुनै पनि तपाईँले गर्नु सक्नुहुन्छ जुन एक्टिभिटिजले तपाईँको इम्युन सिस्टमलाई स्ट्रङ पार्छ है तपाईँ कुद्नु सक्नुहुन्छ तपाईँ जुनै पनि गेम्स स्पोर्ट्समा इन्गेज गर्न सक्छ अनि हामीले सिकिहालेको छौँ राम्रो कुरा खानुपर्ने तर हेर्नुहोस् म एउटा बडी बिल्डर अनि म एउटा जिमलाईबाट बिलङ भएको कारणले गर्दाखेरि म जिमको एक दुईवटा कुरा म तपाईँलाई राख्न चाहन्छु जे why gym is so important भन्ने कुराहरू हेर्नुहोस् जिममा चाहिँ तपाईँको हाम्रो नेकदेखिको लिएर ट्राफिटिस मसल्स भन्छ है यहाँदेखि लिएर हाम्रो काप्स मसल्ससम्म पार्टिकुलर मसल्सलाई गर्ने हाम्रो इक्विपमेन्ट्स हुन्छ अनि पार्टिकुलर मसल्सलाई हामी एक्सर्साइज दिनु सक्ने इक्विपमेन्ट हुन्छ अनि सेफली हामी वर्कआउट अनि हामी एक्सर्साइज गर्न सक्छौँ तर हेर्नुहोस् हामी अलिकति ओभरवेट छौँ भने आजको दिनमा हामीले बाहिर हामी कुद् हेर्नुहोस् तपाईँ ओभरवेट छ भने कदाचित तपाईँ रोड रनिङहरूतिर नजानुहोस् किनभने तपाईँको वेटले गर्दा तपाईँको लिगामेन्ट एकदमै लिगामेन्ट लिगामेन्ट ड्यामेज हुन्छ अनि बिकज अफ द्याट ड्यामेज तपाईँ भोलिको दिनमा गाउटको पेसेन्ट अनि कुजे पनि हुनसक्छ so I want to encourage तपाईँको नजिकको फिटनेस सेन्टरमा जानुहोस् अनि तपाईँको एकदमै सेफली तपाईँको फिटनेसलाई अगाडि बढाउनुहोस् र मलाई लाग्छ this is the this is the very positive source of corona virus र again I am telling you lockdown is not a solution solution is self precaution हामीले सेल्फ प्रिक्वेसन लिनु पऱ्यो that is the only thing and lastly I want to encourage you please do not afraid हामी we have to we have to learn we we have to learn to live with this corona virus so I want to encourage you तपाईँहरू कहीँ पनि तपाईँ एकदमै नडराउनुहोस् अनि यो कोरोना भाइरससँग जिउने अनि लड्ने तपाईँले तरिकाहरू सिक्नुहोस् त्यो चाहिँ एउटै तरिका तपाईँले आफ्नो इम्युन सिस्टमलाई बनाउनुपर्छ अनि खाने तरिका असल ढङ्गले तबसम्म तपाईँ तपाईँलाई म भन्न चाहन्छु स्टे फिट तपाईँको अनि स्टे फिट एन्ड मेक यो immune system strong have a great day